They're coming for you, Neo, and I don't know what they're going to do. What the hell do they want from me? I don't know, but if you don't want to find out, I suggest you get out of there. How? I can guide you, but you must do exactly as I say. Go to the end of the row, to the office at the end of the hall. Stay as low as you can. To your left, there's a window. Go to it. Professor! Open it. It's verrückt! It's verrückt! Korrekt doch. Wie Sie sehen, beobachten wir sie bereits eine ganze Weile. nicht die Wahrheit erkennen. Das ist nicht der Löffel, der sich verbiegt. Leo, warte. Du hast die Wahl. Blaue Pille oder rote Pille. Ich glaube, du hast beide genommen. Willst du meine Auserwählte sein? Sieht schlecht aus. Frag mal die beiden da drüben. Die zwei? Ja. Hey, Sie müssen sich entscheiden, Mephisto. Blaue oder rote Kugel? Wahrheit oder Scheinwelt? Sie haben die Wahl. Vorsicht! gemütlich aus. Ja, sehr gemütlich. Ähm, hat der Architekt aber reife Arbeit geleistet? <laughs> Nein. Wieder! Ich hab gutes Zeug, blaue Pillen, rote Pillen. Knallt gut. Ja, wollen Sie was? Ich kann Kung Fu. <laughs> was ist bei dir los? Ich muss hier raus. Ich will frei sein. Operator, hol mich raus! Hol mich raus! Tank! Tank! Ah.